Mozilla Firefox kis yatھ tutorialس من چھ تہند خیر مقدم یتھ tutorialس من ہچو أسۍ زِ General Preferences تہٕ Privacy Preferences کِتھ کٔنۍ کرو مرتب یتھ tutorialس من چھ أسۍ Ubuntu 10.04 اس پٮ۪ٹھ Firefox 7.0 ورجنُک استعمال کران Mozilla Firefoxس من چھ Preferences اسہِ بار بار گژھن واجنہِ کامہِ سہل پٲٹھۍ کرنُک اجازت دِوان विंडोज सार्फिनन बाप फीचरस ऑप्शंस वनान मसलन मानियो जि पन ई मेल ईमेल इन पेज होम पेज बदल मुकर कर लिहाजा करो एडिट तो प्रेफरेंसेस पेट क्लिक विंडोज सार्फिनन छ टूल्स तो ऑप्शंस पे क्लिक कर प्रेफरेंसेस या ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स खुले बॉक्सस मंज हेरमि तरफ छ वारिया टैब प्रथ कुनि मुख्तलिफ जनरल पैनलस मज आम पे मुफीद तरतीबातन मुतल तरजीहत मसलन फायरफॉक्स होम पेज तरतीब फाइल डाउनलोड लोकेशन तरतीब वन हेचो जी मेल कित करो पन्ने डिफॉल्ट होम पेज बदल मुकर स्टार्ट अपस मन वैन फायरफॉक्स स्टार्ट ड्रॉप डाउन मेन्यूस मज शो माई होम पेज करो मुंतखब डिफॉल्ट पे home page field Mozilla Firefox start पेजस पे मुतयन होम पेज फील्डस पर करियो क्लिक तो www.gmail.com करियो टाइप डायलॉग बॉक्स बंद करने खातिर करियो क्लोज बटनस पर क्लिक साइन तरतीब गसन पइन पाने सेव व करियो फायरफॉक्स विंडो बंद तो खोलियो नो फायरफॉक्स विंडो तो वछियो जी जीमेल लॉगिन पेज छु वने होम पेज वन हेछौ जी मोजिला फायरफॉक्स कित कन छु डाउनलोड संभालान edit the preferences peṭ karyu click windows harfin karyu tools the options peṭ click general tabs peṭ karyu click downloads options mans show the downloads window when downloading a file checkboxes peṭ karyu click to ye karyu muntakhab save files to radio buttons peṭ click karit karyu ye muntakhab Browse buttons peṭ karyu click to default folder karyu desktopस मन्ज तब्दील डायलॉग बॉक्स बंद करने बापत करियो क्लोज बटनस पे क्लिक गोडनिक पट गन सानी तरतीबात पान सेव ब्राउजर सर्च बारस मज करियो फ्लावर टाइप तो दशने तरफ करियो मैग्नीफाइंग लाइनस आइकनस पे क्लिक जाहिर गमतिस गोडनिकिस नतीजस पे करियो राइट क्लिक सेव लिंक एजस पे करियो क्लिक तुम तो वो डिफॉल्ट पे गि डेस्कटॉपस पे यह link download Save as pet කරු click to file ගැසි desktop as pet save. Tables panel asmansi tabbed browsing mutallik tarjihat dit. Content panel asmans website kitkan chi zahir gatsan at mutallik chi tarjihat. Application panel asmans hichu tuizi Mozilla Firefox as kitkan pazan mukhtalif qismi chi file संभालने. ये अस्तन अख पीडीएफ दस्तावेज या audio file Assignment mashki badlı vıçhiv yim tabbed options. Privacy panelस mınz çı tuhunz web privacy mutalik tarjihat. Tracking mınz çı esi tell websites I do not want to be tracked muntakhab karan. ये ऑप्शन रुकनायु वेबसाइटन तुंजी ब्राउजिंग सरगर्मियन मुतलिक जानकारी महफूज थावने निश हिस्ट्री मन वारिया ऑप्शंस Firefox will field मस्करियो never remember history मुंतखब ये ऑप्शन मुंतखब करनुक मतलब छ ज तहि यति ब्राउज छ करमुत तमि जानकारी रोजन कंप्यूटरस मंज अगर क्लियर ऑल करंट हिस्ट्री पेट करो क्लिक तेल मिटन तुंज कंप्यूटर मन सेव तमाम ब्राउजिंग तफसीलात वन यू लोकेशन बारस पेट When using the location bar suggest fields मज करियो ड्रॉप डाउन ओपन तो नथिंग करियो मुंतखब यह करने से येल तुई एड्रेस बारस में नव URL दर्ज करियो तो यनव न तजावीज पेश करने डायलॉग बॉक्स बंद करने बापत करियो क्लोज बटनस पर क्लिक तुहज प्राइवेसी छ पूर पेट महफूज सिक्योरिटी पैनलस मज वेब ब्राउजिंग महफूज थावनस मुतल तरजीहात दिथ आसान सिंक पैनल छ फायरफॉक्स सिंक अकाउंट इंतजाम या सेटिंग करान Firefox sync छ ऐसी history, bookmarks तो password मुख्तलिफ शक्लन मज इस्तेमाल करने सहूलत दिवान। Advanced panelस मंज सिक्कें अहम Firefoxik तरतीबात। अथ मंज Firefox चंद सरगर्मियन पेट कोबू हासिल करने बापत ब्राउजिंग तो सिस्टम डिफॉल्ट तरतीब। इस हेको नेटवर्क ऑप्शनुक इस्तेमाल Firefoxस इंटरनेटस से जुड़निच वह तरतीब दिन बापत करित। नेटवर्क टैबस मन्ज कनेक्शनस तहत करियो सेटिंग्स बटनस पेठ क्लिक यह छु कनेक्शन चन तरतीबन हुन डायलॉग बॉक्स खोलान येतनस हेकियो तै प्रॉक्सीज तरतीब दित प्रॉक्सी क इस्तेमाल छु कारकर्दगी असल बना तो बेहतर तहफ फराहम कर बाप करन यवान पट use system proxy settings radio button मुंतखब आसान यह ऑप्शन छु ऑपरेटिंग सिस्टम बापत तरतीब दिन आम सेटिंग्स इस्तेमाल करान प्रॉक्सी तरतीब पाने एंटर करने बापत करियो मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन बटनस पे क्लिक तो हेकियो वन यमन फील्डन मज प्रॉक्सी तरतीब एंटर यानी दाखिल करित कनेक्शन तरतीबन हूँ डायलॉग बॉक्स बंद करने बापत करियो क्लोज बटनस पे क्लिक तो बेई प्रेफरेंस या ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स बंद करने बापत करियो क्लोज बटनस पे क्लिक तुंज तरतीब गसन पाने सेव ऐख पे एडवांस्ड पैनलस मंज अपडेट टैबुक इस्तेमाल करित हेको फायरफॉक्स अपडेट करित वन वर्ड इस या ट्यूटोरियल किस इख्तितामस पेट या ट्यूटोरियलस मंज हेछु तो हिजे general preferences the privacy preferences कितकन करोख मरतब वंच तुंदि बापत अखमाशिक अख नव ब्राउजर विंडो खुलियो पनन होम पेज करियो spoken-tutorial.org एस मंज तब्दील पनुन डिफॉल्ट डाउनलोड जाय करियो होम फोल्डरस मज तब्दील पनिन when using the location bar suggest तरतीब करियो हिस्ट्री तो बुकमार्कस मज तब्दील दर्ज जे लिंकस पर दस्तिया वीडियो वुच्यो ये छ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट खुलासा करान अगर तय असल बैंडविड्थ दस्तियाब छन तु हेकियो ये डाउनलोड करियो तो वुचित स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम छ स्पोकन ट्यूटोरियल हंद इस्तेमाल करित वर्कशॉप मुनक्कद करान तो ऑनलाइन इम्तहान मज पास गसन वालें सनद तिवान दिन मजीद जानकारी बाप करियो contact at spoken hyphen tutorial dot O R G एस पे रबत spoken tutorial talk to a teacher project हिस्से अत हुकूमत हिंद के वजारत बरए इंसानी वसाइल तरक्की कौमी तलीमी मिशन बजरिए आई सी टी हिमायत हासिल अथ मिशनस पे मजीद जानकारी spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen इंट्रोस पे दस्तियाब यमि स्क्रिप्ट तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आमदन कर्म अस शरीक ग बापत तुहद शुक्रिया